Good morning, sì, qui sono le, diciamo, mezzogiorno meno un quarto, ma io mi sono svegliato addirittura alle 8, stamattina circa alle 8, ma poi mi sono riaddormentato, mi sono svegliato appunto da ventina di minuti fa, ma, lo dico in questi casi appunto, eh, certo, non la mattinata, mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, o semplicemente Oh, semplicemente David Lynch It's uh, March 23 uh, 2022 and it's a Wednesday here in Naples Wednesday uh, my favorite day here in Naples uh, uh, clear morning very still right now 16, 662 Fahrenheit around uh, 19th that um, eh, is that they really really really really soft like in this, this, in this period sì eh, proprio clima primaverile bene che dire <clears throat> eh, per quanto concerne il video pensiero un esempio nel caso lo faccio separato da questo anche se non credo che lo faccio perché un po' non ho nulla da pensare e poi stavo pensando al video di ieri, al video pensiero di ieri che ancora non sono riuscito a, carina, a caricare, quindi credo parrà quello ancora come pensiero di oggi, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. It seems that this afternoon uh, temperature going be up to uh, a few degrees, qualche grado in più, io credo, ma vedremo, ovviamente su questo non siamo dei maghi, lo possiamo sapere, si manterrà sullo stesso livello. But the really important thing with this atmosphere is that surely we are going to be enjoying those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way all along the way ovviamente qui si intende altre, ah, qualche altra ora perché poi comunque dalle 5 6 in poi già farà sera va bene così speriamo di continuare con questo trend che anche domani anche ieri è stato così comunque anche domani speriamo di continuare così per cui said this so from the mythical window with the color of the curtain sublime oggi nulla da dire and it's uh, Green roller shooter behind me on the top, not visible, in factor in the shot. And finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Evan, grazie a te, molto people, follow the channel riporsi, un saluto davvero a tutti, eh, ci vediamo nel caso sempre al video pensiero, anche se ripeto, non credo lo faccio, penso valga più quello di domani, dedicato a Angelo Badalamenti, anche molto lungo, spero vi piacerà, o domani